এওঁলোকে যদি পাঁচ ছটা কইনৰ মাইনিং একেলগে কৰি থাকিব পাৰে আমিনো কিয় নোৱাৰিম নমস্কাৰ বন্ধুসকল আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই পাই কইন আৰু বি টি চি এছ কইনৰ এটা এটা নিউজ আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ দুয়োটাই ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আৰু ভিডিঅ'টো মই যিমান পাৰোঁ ছুটি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চ' দুয়োটা নিউজ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাই ল'ব পাৰিব ইয়াৰে প্ৰথম নিউজটো বি টি চি এছ কৰ কইনৰ আৰু B T C S coin প্ৰজেক্টটো কিমান ষ্ট্ৰং সেইটো নিশ্চয় আপোনালোকে লাহে লাহে গম পাইছে যিটো প্ৰজেক্টে মাইনিং কৰি থকা সময়ছোৱাতে ফাইভ মিলিয়ন ডলাৰ বিটকইন অৰ্থাৎ প্ৰায় চল্লিছ কোটি টকা বিটকইন ইয়াৰ ইউজাৰসকলৰ বাবে গিফ্ট হিচাপে মুকলি কৰি দিছে সেই প্ৰজেক্টটোৱে আগলৈ গৈ কি কৰিবগৈ পাৰে সেইটো আপোনালোকে নিজে এবাৰ ভাবি চাব বি টি চি এছ কইনৰ টুইটাৰত যিটো ইউজাৰ একাউণ্ট আছে তাৰ ফলোৱাৰৰ সংখ্যাও পাই নেটৱৰ্কৰ টুইটাৰ একাউণ্টৰ ফলোৱাৰৰ সংখ্যাৰ প্ৰায় পাছে পাছেই গৈ আছে ফলোৱাৰৰ সংখ্যাই নাইন হাণ্ড্ৰেড কে মাৰ্কটো ক্ৰছ কৰিলে যিটো বহুত ডাঙৰ এচিভমেণ্ট হয় বি টি চি এছ কইনৰ বাবে যিটো নেকি অলৰেডি ক্ৰিপ্ট' এক্সেঞ্জবিলাকত লিষ্টিং হৈ থকা বহুত ক্ৰিপ্ট'কইনৰে ইমান ফলোৱাৰ নাই চ' কমিউনিটিটো ষ্ট্ৰং কৰাটোৱে মেইন কথা আৰু আমি আমাৰ অসমীয়া পাই কমিউনিটিটো ষ্ট্ৰং কৰিবৰ বাবে আমি কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে আৰু মই আগতে কৈয়ো আহিছোঁ যিমান পাৰে আপোনালোকে প্ৰচাৰ চলাওক আমিও চলাইছোঁ আৰু আমাৰ অসমীয়া পাই কমিউনিটিটো ষ্ট্ৰং হ'লেহে পাই কইনৰ দ্বাৰা অসমত বাইচেল ছাৰ্ভিচবিলাক ষ্টাৰ্ট হ'ব লাহে লাহে কাৰণ লাখৰ ভিতৰত যদিহে এজন মানুহে পায়ে কথা গম পায় আৰু বাকী মানুহে গম নাপায় তেন্তে সেই মানুহজনে পায়ে দ্বাৰা ক'ত বস্তু কিনিব বা সেই মানুহজনৰ পৰা পায়ে দ্বাৰা কোনে বস্তু কিনিব কথাটো তেনেধৰণৰ চ' অসমীয়া পাই কমিউনিটিটো ষ্ট্ৰং কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে পাই নেটৱৰ্ক সম্পৰ্কত অসমীয়াত যিবিলাক শুদ্ধ তথ্য ভিডিঅ' আছে সেইবিলাক ৰাইজৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰক যিমান পাৰে আপোনালোকে আৰু তেনেকুৱা কৰিলে তেওঁলোকক উপকাৰ কৰাও হ'ব আৰু এটা কথা আপোনালোকে নিশ্চয় জানে কাৰোবাৰ কিবা এটা ভাল কৰিব পাৰিলেহে ভগৱানেও আপোনাৰ কিবা এটা ভাল কৰিব বাকী কৰা নকৰাটো আপোনাৰ নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব এতিয়া ইয়াত আৰু দেৰি নকৰি আমি ছেকেণ্ড নিউজটো চাই লওঁ বলক আৰু ছেকেণ্ড নিউজটো হৈছে এইটো এই স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দেখা পাইছে যোৱা কেইঘণ্টামানৰ আগত বহুকেইটা ডাঙৰ ডাঙৰ টুইটাৰ একাউণ্টত এই বাক্যশাৰী দেখিবলৈ পোৱা গ'ল চ' মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিলোঁ আৰু ইয়াৰ মানেটো হ'ল অ'পেন মেইন নেটৰ কাৰণে এটা ডেট অলৰেডি ফিক্স কৰি থোৱা আছে কিন্তু সেইটো আমাক জানিবলৈ দিয়া হোৱা নাই আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় জানে অপেন মেইননেট ফেচ আৰম্ভ হ'লে পাইকইন যিকোনো এক্সেঞ্জে লিষ্টিং কৰিব পাৰিব পাই নেটৱৰ্কৰ অনুজ্ঞা লৈ পিনে আৰু টুইটাৰত এই ডাঙৰ ডাঙৰ একাউণ্টবিলাকত এই বাক্যশাৰী দেখি পিনে এনেকুৱা লাগিছে যেন সেই সময়খিনিলৈ যেন আমি আৰু বেছি দেৰি ৰ'ব দৰকাৰ নাই অৰ্থাৎ সেই সময়খিনি ওচৰ চাপি আহিছে যেন অনুমান হৈছে আৰু বাকী মই বিটকইন অৰ্থাৎ ক্ৰিপ্ট' কাৰেঞ্চি ট্ৰেডিঙৰ লগত জড়িত বুলি আপোনালোকে নিশ্চয় লাহে লাহে গম পাইছে চ' ট্ৰেডিঙৰ লগত জড়িত বেছিক নলেজবিলাক মই লাহে লাহে শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ সেইবিলাকৰ ভিডিঅ'বিলাকো আপোনালোকে চাব পাৰিব ট্ৰেডিঙৰ নলেজ নোহোৱাকৈ ট্ৰেডিং কৰিবলৈ গ'লে লছ খোৱাটো খাটাং চ' সেইবাবে মই পোনপ্ৰথমে ট্ৰেডিঙৰ ভিডিঅ' দি দিয়া নাই ইয়াত প্ৰথমে বেছিক ভিডিঅ'খিনি আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই ট্ৰেডিঙৰ ওপৰত দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ পৰা মই যিমানখিনি শিকিলোঁ আৰু যিমানখিনি অভিজ্ঞতা লাভ কৰিলোঁ সেইখিনি সম্পূৰ্ণ মই আপোনালোকক ফ্ৰীকৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ চ' পাই নেটৱৰ্ক আৰু এই ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাই থাকিবলৈ যদিহে চেনেলটো আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি ল'ব তেন্তে বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টো আৰু দীঘল নকৰোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে ধন্যবাদ জয় আই অসম